магазини ҳоҷи акай муҳайё 1800 сомон 1800 сомон холас 1500 сомон чол каҷала паҷала намешавад гарантия дорад фақат пеш мекунӣ аз сух ханша шекам мебирам то 120 12 12 сомон афош ин аз тахта шифр чи намо тахта боша ҳастай باز میریم چورنیم چلی پنجک برش چیه کرد؟ برش هفت دنگ باید کشون دو کشون هجده باید چلک چورک میشه باید هشتاد کنتیم اکر ایش یک سده رولیت که خدا تا قطعی بیر مقصد همین تخته که بوری ассалому алайкум подписчикои калхозобод тв бародарон азиз имрӯз навори мо магазини ҳоҷи акай муҳайё агар шунида бошед бозори калхозобода дар турезаҳо пластики туркӣ чӯбӣ ҳама чиза нишон медиҳад инҷа бо мошиншонам ҳастай бемолол бор карда дастакошонам агар туғри бигирад дастакошам карда метаҳад ина магазини ҳоҷи акрам ҳаё станакошон ҳастай бемолол медонем тамошо мекунем чӣ намуд тайёршон мекунам мерем шумо дар яктата навор мекунем ака ина бачаҳо чизе дар тиреза боша шумо дар яктата навор мекунем салом алейкум ака созитинҷа мадам ака саломат хуб амон аст хундай кора ака дару терезаҳо чӯби оҳани чи хел шидаст ака нархошон созан ака дастафка дорем ака ҷон беларус ҳазору ҳаштсад сомон ҳазору ҳаштсад сомон дуба навад чи чӣ дора ака ё коробка дора коробка замок дора замок чикор пурш ҳамаш шаспонага ҳамаш тайёр и қафогиёш ака парок надорад парок дарои беларус бепарок мешавад қафогиш чи ака қафогиш ай хизмон а истисли хитона иро чанд ба чанд ака 90 ба 2 90 ба 2 ина нархиш чи боша ака нархиш 1830 сумай бо муомила дорад бо муомила дорад тахтаи сороковка офкадаги мама 10 сол гарант 10 сол гарант каҷала паҷала намешава не ҷавоб мефиҳмад ана ипарадака Дезо аста пол классик да, ё чандя нака размешон чанд сома нака? Як 20, як 30, 1050 сомон. 1050 сомон, а? Ё муомила дор. Бо муомила дор, ё пол классик да медона нака? Пол классик. Хоҷи 1050 сом гуфтагитон ҳами истодагиш хате, краска, ойнаш чиза ҳамаш дада меша. Шума изоляция ҳамаш дада бо. Ака шума изоляташ кадом чиза медона? Резиниш, а? Инҷа резин мондаги и пол пластик шума изоляция истомешава. Амҷо як гараша шо бетем ино шумоизоляция пучкои пластик пучкои пластик пол пластик инҷа ҳамаш қоидавӣ хулас ҳазору панҷоҳ сомон ҳазору панҷоҳ сомон бисёр хуб бо агар айноми канал биа бо арзонтар гада метем бо муомила дорам иншоалло ана и пара мезгарем ак иҷа верандо будая форточкоам будая акай верандо чанд сум бошад 461 квадрат шо? Ино штапи дура. Аҳа. Штапи. И штапи чи рол бозӣ мекунад? И штапи шамола дур омада не намемонад. Ага салафан фалафан да и дар кор нест яка ҷум. Аҳа. Ина запчастҳои пластик, пол пластик. Ишам бо шумализация мезанад? Бо шумализацияш мезанад. Бад чи хеле ка қатиш дега тахта қатяка? 500 га. 500 га қатшида га? Фаҳмо. Тахташ қоқ аст. Тахташ қоқ аст. Сол кажала пажала намешава. Гарантия дора кажон 10 сол гарант. Ха иншалла ка ина инҷа бу форчушка ҳам да агар ҳар кор боша бемора муроҷиат кунед мешава. Чанд намуд форчушка аст аз мешани гу када гам мезане. Ҳала бу упара мезгана ба упара даро ҳам да ка. Сузундаги тайёр. Ин даро чандин шида ка? Даро. Даро чуби. 1300 сомон. 1300 сомон, ҳами ин ҳами замок дора. Ҳа. Коробка дора, петли дора. Петли дора. Сузундаги тайр фақат лакш мезани тамом. Ҳа, лакша харидор худаш мегира мезани. Тамом. 1000 чанд сомон ка? 1380. 1380 сомон ин бародар азиз. Ин размери чанд қад шида боша тахта ка? Тахтаи 4 4 мема ка рост мекунад, 4 мешава. Ҳа. Хулас тахтаи ин 4 та зад 4 мебурая. Сараковка. Тамом. Bu panç amasa ximata rakılmış. Panç amasa? Hala iş panca. Toza panca. Toza panca. Teyla nakış çıkır ba. Ya hazır nasıl panca somon akıl. Hazır nasıl panca somon. Zamoku petli karoka ama şan asta. Hamaş komple. Begira tayot mı çastona? Baran mı çastona? Tamam. Güzel mı? Bak mesela tahta kokaka garanti dura. Ina su şurka bunu bir konuşur. Aha. Oyundan demiyor. Tahtayı pirsatka. Pirsatka. Su şurka zavodskoyda ina. як сол қоқ мекунем тахта ҷа қоқ местам о фаҳмо о пурна мерса ҷа қоқ меша баъд мегирен истифодаш мебарем истифодаш мебарем фаҳмо ина бо як дукони дигашта мезгарем ин магазини ҳам ҳоҷи муҳайё мешави парашам инҷа бо санакҳои навнав ихтиё оварда ака и чи рол боз мекунад санакбарои рекамзани рекам масалан аввал санако пешина буд масалан як бор тахтара чанд бор мебарад река мебирам ин язадаги жака пан шаш река ра мебирам як бор тахтара пеш мекуни ясо пан шаш река мебирам масал аз беша мебурин чули река дака бошам масал як бор мезани масал ал язадаги замонави тараққиёт пеш рави масал на бор дагин дина я хитой закас я дымо пеш закас кадана на раси дакадин амо джабо барои пластики буда бо дарои пластики акай пластико чанди шида даро пластико аҳа турк плас панд сомон обтовиша обтовиша пд сомон чандбачанда каю ҳафтод ба як навад ҳафтод ба як навад пд сомон пдсомон иҷабо разаҳошам дай пд сомон як бис як си пд сомон бо муомила дорад муомила дорад арзон мешава гарантиҳо афтобда зард намешавад намесӯзад гарантӣ дорад Amo. Io samo samo jak firma buda ya? yak firma yo. Ine ja Deniz Dorin. Yo bu bak vatana. Akay Turk Plus Tojikiston'a ak e, joyi? Tojikiya yo. U Turk Plus. U Turk Plus her dosh Tojikiya sifati khubsha. Ish sifati khubsha ya? Aki Deniz. Aha. Yo chans mana ka? Yo 580 so'm bu muomila dor. Bu muomila dor. 580 so'm. Ha, mo. Ine yo daroy Uzbekistan. Aha. Yakın sort katego. Aha.

ба дигар ҷо ин 1200 сомон аст ба инҷо 900 сомон оптови нарх додаест ин ҷоа ҳамин истодаги нархш местан ка о ҳамин истодаги места ҷои шича гапда ҷавоб дурӯғ фреб мардум нест нест нест шумоизоляция якта дорад 900 сомони 900 сомони о тамом оптовиша оптови сенашмо ҳеҷ оригинал аст ҳай 80 кило мумкин бирояд бо 1800 сомона муомила дорад 1800 сомон иш аргинаш уш уш дим сол дим солташ иш 900 сомон 900 сомон иш 1800 ина бародан азиз 1800 сомон гуфтагиш профилиш гавсай чанд километра гуфтен ака 80 меброяд қариб 80 километр бояд ана и 900 сомонаш ака ина профилист тамошо кунед аз ин сабук шо мешад профилист лефтар и бо сабуктара я о сабук ин профилист лефтар и камтар лефтара барай ҳамон ҳисоб и дуим сорта лефтар савона ка о задига ҷо 1200 хаз бо бар хил шо мия тамошо мекунад ки ҷо арзон ҳамро мегиранд мераванд ка и дар чикра ка дар эрон я между комната ва 780 сумай бо муомила дорад бо муомила дорад фаҳмо ка дар ин дари дуюм сорта. Дуюм сорта, ё? Нисаст сама. О. 90 ба 90. 90 ба 90. И кадом давлат умро ра ка? Ҳа? И кадом давлат умро ра? Сорта, дар сорта. Дар сорта? О. Фаҳмам. Э. Дари хуби, хуби ҳам. Ана ит резой тут плас, як бис, як си. Ҳамон гуфтаги моно ка? О, дуюм сорта. 560. 560. 560. 580. Ne? Ekoturkçi? Ekoturk. خب 780 سومون جوی شده قزمیر چند با چند یک 20 یک 30 780 سومون؟ آما Yoş yaka? Yoş ama onu ekotur. Ama ya az medanı ya. Hasta da açtı somona. Ya bu darı hazır. Hasta sıma. Hazır mı? Satsuma. Hazır mı? Satsuma. Hamun düşüyordu da ki hamun çizaya. Oo, darı vazmini bakmati şu. Tamam. Darı glam. Махсус бо укара мезгарем. Рент везнои як да як бист. Як ба як бист? Чумурус кадаги ова чуби. Ё тайёра на ка? Тайёра на. Мебарим ве часа. Пол пластик. Шума изоляция амаш койна. Чан сома на кабад ё? Ё 800 сома. 800 сома ина бала. Бану азир. Кадамош махул боша? Мехчо чан шит мехча ка? Мехча килош 12 сома. 12 сома? Мехча Россия ова. Ака ё пластико чан шит ака? Як да як бист ай. 730 сомон ҷои шича. 730 сомон ҷои шича. 730 сомон ҷои шича. Ҳамо. И качества чиқала хабар дида? Качества соза, соза я. Ҳамо. 10 сол гарам. Ага. Як як 20 як да як 20 тур плюс дорем ина 500 сум бо муомила дорад. Бо муомила дорад. О, як да як 20. Плюс чи хел намо дар кор бошад аз шумо тайёр кардам метавонед. Тайёр кардам метавонед. Шумо мехчун 60 бадаи 70 80 90 100 120 нархушу чӣ лака нархушу то ам 100 60 сар мешад то 120 12 сум инаи 58 иш 13 сум иш 15 сум иш 15 иш 20 сум иш 20 сум на 30 ба 30 30 мехи 30 мехи 30 ҳамон хулас ай 60 сар 13 то 120 12 сомон нархош ин бародар азиз дамош сад поиз бим оло муроҷиат шайба ам аста бароӣ шифер шайба ам аста кило 45 сомон самарез пашкаш 25 сомон 30 сомон ра бародар азиз ина магазини хоҷи акай муҳаё чӣ намуд дар кор бошад бим оло бодорӣ муроҷиат кунед дар узбекистон атаҷон дар узбекистон якмисол тан чанд мошад ё? И 1900 сум бо муомила дора ка. 1900 сум бо муомила дора. Размер чанд ба чанд ка? 86 ба 25. 25 булош 86 бараша. Бараш 86 баландиш 25. И чанд замон ка ка? И як замон дора. Як замон ба? Вазнаш чӣ боша ка? Вазнаш 60 мебро яра 60. А 60 килограм мебро яра? Ва. И чӣ хел намушак ешанбо кари чинша багати све а багати све да ешан ҳамун нарха яка ҳамун нарха но бо инҷа бо све дошта э? ҷои калита нишон додана масалан шавида ми шавида ми ҷои калита ми шон батаре батареш хоридави ҳамо ина барлар бо ҳам калитави кади гирсин бо худш мебрада а сос хай талаққиёт пеш рафтистай ободонӣ мисол ин фигураи кирпичам аз европейка европейка ин дигар ам чӣ ба ҳамо хулас ам хеле бародарон азиз тавошо кунед кадомаш мақул бошад ба имона занг зада муроҷиат кунед дар рӯи экран рақам ҳастай ба имона муроҷиат кунед бародарон азиз ина бародарон азиз бо и парашта магазини ҳоҷи акай муҳайё тахта шифр чӣ наму тахта боша ҳастай оз мерем рулетка рафтен ака ина касе харидорӣ боша ина бемалу бирен рулетка қатӣ чен кинен ҳамо гуфтаги нархошон беста агар ай лав сал мекунем ина рулетка дар дусмо и полавой азо ю и полавой и полавой ака полавой чанд ба чанд ака ака ҷон барш нигоҳ кар хоб 14 ба 2 14 ба 2 14 ба 2 ака ҷон хоб 14 ба 2 нахш 78 сомон мешавад ака ҷон охир нахш ҷо мешавад 78 сомон мешавад ҷо мешавад аки фаҳмо 78 сомон мешавад и чихел тахта ака пешам ака она 45 ак меган 45 барш 18 шу меган не ки 17 мебро ака ҷон 17 чен мекунем ака о ин ака ҷон нигоҳ кунем Ина 45. Аз месакам. Ина кабеда шо меде бро яка жон. Ина 4 нем 45 як. Бараш як? Бараш 17 евро яка жон дог. Ина 17. 18 меган, 18 меган кам 17 евро. 17. Амло бош яка 17 евро. Хулас метрам ё худашон рулетка ё ченкада мегирам ё. Нархошон чӣ кара кабада? 180 сомон 45 як шад.

баъд чӯ қоқ накардем 190 сом ҳо 190 сом қамок ана и параш мезгарем бо хуб иш чанд сом як гарга 11 мебро я дюймовка полаво як бисёр данда полаво истифода мебарай ра иш 11 ба 2 11 ба 2 чанд сом нака бад ё нархи ака ана 68 сом 68 сом фаҳмо 6 метр ҳо 6 метр ана и чихел тахта ана иш ака 18 уҷа гуфтем ана 45 и 40 лакш як аҷон. А 18 бад 40 лакш чорак мешава. 180 сумта мака и 169 сумка аҷон. 169 сумка. Я чем мекне мака? О. Ҳаля тахта та. Ина аҷон те чим мекне. Ровна чорак аҷон. Хоб, чорба. 17. 17 ҳа? Ина, ина. 17. Дидим мака. Ин шам 17 ина. Хулас миёхташ чен кадам мегирам. Чен кадам мегирам мака баш дай баъзе баъзе як байношда як хелош ҳаста 16 16 ним лекин ах 17 як э, кадом маъқул ам ҷудо када сат 17 ин касе маъқул боша ми 17 сат ҷудо мекунам ки як 1 мм 2 мм ҳаст ки мегата 16 чи тамом ана аса бо 15 дорем ина 15 ко 14 мегам ана 15 шаста 15 шо 15 45 45 ин ака ҷон 45 ёш часо на 45 даже зиёта 46 лаф мебурахаҷон хоб 154 сомон мешавад ҳаҷм чорним ба понздаҳ хи мешавад чорнимба понздаҳ понздаҳ шумекам чордаҳ мебояд ҳаҷм чили панҷ чили панҷ як сад панҷо чор сомон мешавад ҳаҷм як сад панҷо чор сомон шаш метра шаш метра ҳамо юшака ҳамаишамака понздаҳ понздаҳ мекан ишчилак ҳаракаҷон ишчилак шо як сада сию шаштум ҷои мештагӣ шаракаҷон чил ба чордаҳ мешавад як сад сию шаш сомон як сад сию шаш сомон бардор азиз худатон биёед рулетки қатъи хелеш маъқул аст чен кинем гидем биред иҷозат додеса ина خوب یو همشون یک خیلی نام کنه؟ همشون یک خیلی کنه این پره لگ اپ دایا؟ پره لگ اپ دایا کنه لگ چند با چند اپ دایا؟ یک دهش میکن نه میبرویا یا چنش کنه اکا؟ پی تاریش سه سه و نیم سه و نیم اکا سه و نیم اکا؟ سه و نیم اکا خوب سه و نیم با؟ سه و نیم نه سه و نیم با نه چند تومن اکا؟ نه میبرویا اکا این هشتاد شش تومن میشه هشتاد شش تومن شش متر است اینا با این پره بودای با تختامو پیش دوازده نه یازده میبرویا اکا یازده ها؟ یوش چند سومان است؟ 113 سومان 113 سومان فهمو خلاص برادران عزیز خودتان بیاین و هر یک تشه نشان دادن شما در چه نیست همون گفتگی ها شدن چه این کدر بگیرم برین برادران عزیز رولیت که خودتان قطعی بیاین مقصد همین تخته که بار نه اومده گیای آن یک خیلی بار نه برانده گیای نخوشن همش معین شده گیای جو مقصد بیشتر رایجه از بران تک بران در نه بسیار مقصد همین جمعی نمره هست بیمونم براجه تو نمیشه همین خیلی نمود تخته میشه که و نه ارزانتر مثلا тахта метем шакл ҷабо паловой меген пачифа меген река меген бо 15 нав ондага навуши ҷадай она ва я сада обша амрем як сада 15 ко я сада 9 сомона я сада 36 сомона як сада 54 сомона гуфтем акаҷан ва я сада 28 сомона мешава вошам 15 зур акаҷан 4 тоз мебоя я сада 28 сомона мешава о қатъи чи фарқ мекунад Masada که تخته کچ تخته استریل دین تخته خوب اکه بوری نوا خوب است یعنی چنش میکنه بعد کمتر اکه ها این اینا کجا آی طرف چوره اینا رونا چوره برا کجا نه رونا چوره برا یا جا هست 40 داگ داشتم 40 داگ 130 6 tomon qutdum, iş 128 tomon. çanda? Yaşam 4 danım, 4 dan buraya. Yəni 4 dan ziyot ayaqacın. O, 4 dan tam tez Burus, burus tam burus olmaz. бурусо акаҷон бору наволи бор кадагим бояд ҳоли бе масаи бору мо навоадеста амонина магазин ака моҳаё нав кушодаге ишам ака 15 таги килонка ҷа борон задеса килонкара масалан рем 15 ишака ва 128 сум и 118 сум он мешидаги ҷош 118 сум мешидаги ишам 15 15 14 ба 37 ай уҷа 34 ак доштем иш 37 ай кадо иш 37 120 118 сум мешавад ана 34 акш 109 сум мешавад бе мешавад тамом خلاص برادرم عزیزم خیلی از این پارا نمیشون بتم ریکا داریم 25 سومونه از بچه برادرم دوناش 25 سومونه این کاتر پامتره بو بورکتاش داریم 23 سومون این چما چنده این دو با یاد شنه نیست نیست چورا چورا چورا چورا چورا تاریخ دو دو بچور دو بچور قطنا شون دیکا دوناش چند 25 سومونه ای دگی جه حاضر دو بچور 25 سومونه بو 22 سومش داریم و اسکلات مونده اسکلات ها ازون شما صد فامو خوب پر سیتکو بده سیتکو چند سومه سیتکا سیتکا که آی آی 86 سومه سر میشود تو сеткан барои истиашка буда ёсеткан барои истиашка барои ана шо хуб ани сеткан сеткао ҳастаи хулас ҳастам чизо 120 чанд ши 120 сомон 120 сомон 120 сомон шифро бидаю пара шифро чӣ калай бад шифрака шифри душанбе дорем янамуд да шифри душанбе янамуд бо закас кардем бо пага пага дигада мерасад дим намуди шабим шор шака ва дига хела азина пеш мере нишон мете шифри олагимон 53 мешава кадим 53 дурнаша о дурна 53 мешава шифри куҷо гуфта нака шифри душанбе душанбе кадом фирма шакайра текстил ам шуми фирма ам душанбеш мегана душанбе мақсад уҷа бо сомон буда бо дига намудуш буд кӯ ака стил ака дурна мо душанбе мерем мерана دونش 50 سوال اینا خلاص برادرم عزیز مغازین حاجی اکرم محیا در روی اکران رقم را میمونید حتما زنگ زنید برشتا کانال اینستاگرام هست پادپیس کن لایک فراموش نکنید به مالا مراجعه کنه میشه اینا برادران عزیز خوش اومدید به کانال کاخوز اوگو تی وی لایک هم فراموش نکنید برادر ای پارا دار شب است ها رو پاره اشاره کاخوز است و برشتا گلدسته است به مالا بدره مراجعه کنه میشه خوش اومدید به کانال کاخوز اوگو تی وی